Może warto byś wydał książkę. Nie namawiam, ale wiem, że znajomi piszą do szuflady z myślą kiedyś to wydam. U mnie to kiedyś właśnie nastąpiło. No i oto minuta moich doświadczeń. W dylemacie profesjonalne wydawnictwo versus self-publishing postawiłem na samodzielne wydanie, bo jest szybkie, zwinne i tanie. Potrzebowałem dwóch miesięcy, by mieć przed sobą książkę w twardej oprawie. W druku cyfrowym opłaca się nawet drukować tak małe nakłady jak 20 sztuk. Jak widzę na www.wydaćksiążkę.pl, to 250 zł wystarczy, byś wydrukował 200-stronicową książkę w miękkiej oprawie, jak wszystko sam przygotujesz. Ja wybrałem droższe opcje i zainwestowałem 7000 zł. Połowa poszła na elegancki druk 200 egzemplarzy, a reszta na skład, grafikę i na audiobooka. W self-publishingu promocja i dystrybucja jest na moich barkach, ale drukarnia Sowa sporo im pomaga. Dzięki nim jestem w największych księgarniach online w modelu druk na życzenie. Reasumując, self-publishing to dużo zawracania głowy i ograniczony zasięg, ale rewelacyjny czas, niskie koszty i swoboda do druków krótkich serii. Napisałem i wydałem książkę Izrikus o pogodzie ducha w przywództwie. Podobno świetnie się czyta. Ktoś stwierdził, że jest lekka, z fajną, wciągającą akcją i ma w sobie tyle różnorodności, to sam autor. Izrikus to nazwa modelu przywództwa. No ale też bohater tej powieści nazywa się Angelo Izrikus. I uczy on, jak być skoncentrowany na tym, co robisz, bo rikus to po hebrajsku skupienie i koncentracja. Linki do sklepów z książką i audiobookiem znajdziesz na www.izrikus.com.